Держи. Прикрываю сверху. Да. Ранен! Ранен! Ранен! Жгут можешь доложить? Да, да, да, сейчас! я сделался! Сделал! Давай, давай, давай, я жду! Нужна помощь, помощь нужна! Все, помогаем, подавил! Давай! Руку, руку, руку даю, даю! Саня, давай! Давай, давай! Давай! Так, разоружен. Магазин! Чист. Супер. Красавцы. Спилберг нормально? Красавцы, Спилбер, нормально?